पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के निधन के साथ ही भारतीय राजनीति का एक सौम्य चेहरा लुप्त हो गया है पूर्व विदेश मंत्री और भाजपा की सबसे प्रखर वक्ता सुषमा स्वराज का निधन बेहद मायने रखता है राजनीति में उनकी जगह कोई दूसरा नहीं ले पाएगा सबसे बड़ी बात यह है कि धारा 370 को समाप्त करने वाला संकल्प पत्र लोकसभा में पारित होने के 18 मिनट बाद उन्होंने ट्वीट कर कहा मैं जीवन में इसी दिन की प्रतीक्षा कर रही थी और उसके तीन घंटे बाद ही उन्हें अटैक आया और उन्हें एम्स ले जाया गया लेकिन वहाँ उन्हें बचाया नहीं जा सका 2016 में एम्स में ही सुषमा का गुर्दा प्रत्यारोपण हुआ था उसके बाद सेहत का हवाला देते हुए उन्होंने 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ने से मना कर दिया सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी में सुषमा स्वराज एक बड़ा चेहरा बन गई थी वे उन्नीस में 25 साल की उम्र में कैबिनेट मंत्री बनने वाली देश की सबसे कम उम्र की महिला थी विदेश मंत्री बनने वाली भी वे देश की पहली महिला थी दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने वाली भी देश की पहली महिला थी वे भारतीय जनता पार्टी की पहली महिला मंत्री थी पार्टी की ओर से पहली महिला केंद्रीय मंत्री भी थी 2009 में विपक्ष की पहली महिला नेता भी बनी और अमेरिका की magazine the Wall Street Journal ने 2017 में उन्हें भारत की सबसे प्रिय राजनीतिज्ञ करार दिया था ट्विटर पर उनके एक करोड़ इकतीस लाख फॉलोअर्स थे और वे दुनिया की सबसे चर्चित महिला नेता थी इंदौर से भी उनका गहरा नाता था इंदौर में मूक बधिर लड़की जिसे पाकिस्तान से उनके प्रयासों से इंदौर में लाया गया था गीता उसको देखने के लिए भी वे कई बार इंदौर आई और उससे उनका बड़ा भावनात्मक रिश्ता था सुषमा स्वराज से जुड़े कई किस्से आज जहन में आ रहे हैं सुषमा ट्विटर पर फॉलोअर्स के साथ दुनिया की सबसे बड़ी चर्चित नेता के साथ ही उन्होंने इस मंच के जरिए देश दुनिया में अस्सी हजार लोगों की मदद की थी पासपोर्ट बनवाने भी उन्होंने मदद की और विदेशों में बसे भारतीय अगर किसी मुश्किल में होते तो अपने संकट मोचक के तौर पर तुरंत सुषमा को याद करते जून 2017 में ट्वीट किया था अगर आप मंगल ग्रह पर भी फंस गए तो वहाँ भारतीय दूतावास आपकी मदद करेगा दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के निधन के बाद एक ट्रोलर को सुषमा स्वराज ने जवाब दिया था ट्विटर पर एक ट्रोलर इरफान ए खान ने ट्वीट करते हुए लिखा था आपकी भी बहुत याद आएगी एक दिन शीला दीक्षित की तरह अम्मा इस पर सुषमा स्वराज ने जवाब में लिखा था इस भावना के लिए आपको मेरा अग्रिम धन्यवाद 2004 में सुषमा ने कहा था कि यदि सोनिया गांधी पीएम बनती है तो वे अपना सिर मुंडवा लेंगी सफेद साड़ी पहनेंगी भिक्षुणी की तरह जमीन पर सोएंगी सूखे चने खाएंगी यूपीए सोनिया को पीएम बनाने के लिए तैयार था लेकिन सोनिया ने आगे आकर घोषणा कर दी कि वे पीएम नहीं बनेंगी सुषमा स्वराज के बारे में यह भी कहा जाता है कि ट्विटर पर उन्होंने ये कहा था कि एक बार एक यूजर ने उनसे कहा आप तो राहुल गांधी से भी ज्यादा मजाकिया इस पर सुषमा ने जवाब दिया अगर ऐसा है तो मुझे अब मजाकिया नहीं होना चाहिए मनमोहन पर भी उन्होंने कटाक्ष किया था 2011 में लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा ने पीएम मनमोहन सिंह पर कटाक्ष करते हुए कहा था तू इधर उधर की बातें न कर ये बता कि काफिला क्यों लुटा मुझे रहजनों से गिला नहीं तेरी रहबरी के सवाल तब यूपीए के कई घोटाले भी सामने आ रहे थे सितंबर 2018 में बतौर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण दिए उसकी जमकर तारीफ हुई उन्होंने नवाब शरीफ से कहा था पाक आतंकवाद छोड़ दे जब सीमा पर जनाजे उठ रहे हो तो बातचीत की आवाज़ अच्छी नहीं लगती कुल मिलाकर सुषमा स्वराज एक ऐसी नेता थी जो देश में सबसे कम उम्र यानी पच्चीस साल की उम्र में हरियाणा में मंत्री बन गई थी 1977 में उन्होंने अम्बाला छावनी से हरियाणा चुनाव जीता था 1977 में चौधरी देवीलाल की सरकार में 25 साल की उम्र में श्रम मंत्री बनी और 1979 में हरियाणा में जनता पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष बनी सबसे बड़ी बात यह